सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये बाबा सिमुलेटर का एकदम न्यू वर्जन है एकदम ब्रांड न्यू वर्जन